Teşekkürler, sağ olun Açılışı. Evet. Şimdi ufaktan bir bağlantınız var burada. Bağlantı benle değil de benim erkek arkadaşımın da hani e, içinde olduğu bir oluşum bu. Ee, Emre Eczacıbaşı ile birlikte yaptığı, e, Emre Eczacıbaşı'nın ve Eczacıbaşı bünyesinde olan bir proje. Hiçbir yerde e, görmediğimiz bir proje. Buralarda mı kendisi onu da böyle yanınıza alsak da böyle. Gelmez. <laughs> Gelmez. İş güçle meşgul. Ee, buranın çok enteresan bir şeyi var. Ee, hiçbir yerde mesela e, evinde davet vermek istiyorsun ama hep meşakkatlidir ya. Evde misafir ağırlamak, Ev hanımları. falan filan yani. Burada mesela e, arkadaşlarına toplanıp Cordon Bleu'nun işte e, MSA'nın en iyi şefleriyle hem birlikte yemek yapıp hem bir arkadaşlarına sofra hazırlayıp eğlenceli bir şekilde sohbet, muhabbet edebileceğim bir alan burası aynı zamanda. Çiftlerin böyle e, evlilik öncesi mutfak değil aslında. yok yok. Burası hem en kaliteli mutfakları satıyor, mutfak ürünleri satıyor. Sadece mutfak ürünü satmıyor. E, kurs veriyor, yemek kursu veriyor. E, hiçbir şey yapmak istemezsen sadece gelip yemek yiyebiliyorsun, kitap okuyabiliyorsun. Yani bir sürü bir sürü şeyin aslında bir arada. Sosyal yaşam alanı gibi. Evet aslında öyle. O yüzden yani ekosistemle alakalı bir şey biraz da. Ee, yok başka bir yerde. Bizim çok hoşumuza gitti. İnşallah gelenler beğenir. Biraz da sizden bahsedelim. Tabii. Ee, gelecekle ilgili neler var? Bir film filmimiz var. var. Ee, dizimiz olacak ama şu an ne olduğu belli değil. Kesinlikle Gelecek. Belli Hiçbir şey kesin değil. Ee, evet olacak ama şu an beklememiz gerekirse bekleyebiliriz. Net bir şey yok ama net olduğunda zaten o duyulacaktır. Şu ana kadar çıkan ki bazı haberler e, aslında yansıtmıyor evet. Evet. Peki şöyle bir şey, soru sorsam size hani e, insan geleceğe e, kendini hazırlıyor mu? Yok hazırlamıyorum aslında ama şeyde değil e, hiç plan aslında yansıtmıyor evet. Evet. Peki şöyle bir şey, soru sorsam size hani e, insan bu geleceği e, kendine hazırlıyor mu? Yok hazırlamıyorum aslında ama şeyde değil e, hiç plan yapmıyorum da değil. Mesela neler yapıyorsunuz? Bu Planlardan biraz bahseder misin? Yani çok böyle ileriye yönelik plan yapan biri değilim ama gelen şeyleri iyi değerlendirip veya iyi yorumlayıp ona göre hareket etmeyi seviyorum. Proje anlamında proje anlamında, hayat anlamında, yani her anlamda çok böyle aman ne olursa olsuncu biri değilim. E, kontrol altında tutmayı seviyorum. Ama e, böyle çok da fazla planla yapmıyorum. Bundan sonraki süreçte e, evlilik gibi böyle şey olarak bir plan proje var mı? Ona da plan, dahil yani, yani? ona da plan yapmadığım için yapmıyorum yani. Hani- bir yaşam ne olacağı belli olmaz. Hiçbir şeye hayır, evet, öyle değil, böyle değil demiyorum. Ne olacağı belli olmaz ama şu an yok. Yani şu an e, evlilikleri biliyorsunuz. Gizem Karaca evliliği. Hiçbir. şey. Acun Çok. Şeyması başı evliliği. E, onları biliyorum evet. Yani ileride böyle bir Susan bir evliliği olur mu böyle getiren? Olabilir yani. Hiç öyle olmazlarım, o olmaz falan demiyorum. Şimdilik yok diyorum sadece. Zaten yani şu an mümkün değil. Hazır değiliz. E, hem bu bir hazırlık, hem çok uzun bir süreç, meşakkat, ee, işle birlikte çok kolay değil. Ya iyi giden bir şeye de çok böyle hadi de evlenelim yapmanın da bir manası yok. Zamanı geldiğinde olması gerekiyorsa zaten oluyor veya öyle devam ediyor yani. Sen nasıl mutluysan o. Mutlu olduğu sürece problem yok. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.